Escoltes, un programa de la xarxa Emisores municipales valencianos. La Represa, un programa de debate, de diálogo de reflexión y de introspección en definitiva, un programa de trellat. Bon dia per les pràmigues, amics, i benvinguts una vegada més a La Represa, un programa de Trellat. Hola, molt bon dia, amics i amigues, i res, una setmana més estem així. Eh, per als nostres oients que estan esperant la segona part de l'entrevista a Josep Lluís Albinyana, dient que no se preocupen, que la, la, la setmana que ve ja la, la, la, la podrem emetre, i si la que ho dissem com en stand-by. I res, eh, li, com sempre li diem al nostre convidat que se autopresente, Hola, sóc Eugeni Alemany, vaig néixer a Sueca l'any 1976 i sóc guionista, còmic, presentador, agitador, convoyante i, com diguem els valencians, i el que fa falta. Molt bé, Eugeni, moltes gràcies per haver respost a la nostra crida i benvingut a la represa. Eh, començarem aquesta entrevista eh, recordant que tu este cap d'any tens un acte molt especial així en el poble on gravem el programa, que és Godella. Correcte, sí, este 31 de desembre faré el, un, un especial, perquè en realitat eh, faré les campanades al Teatre Capitoli a partir de les 11 i mitja. En realitat és l'espectacle que faig en persona guanya, però diguem que el, el, el pintarem un poquet d'una nit tan especial, farem les campanades, n'hi haurà raïm, n'hi haurà cava, n'hi haurà cotilló, i, bueno, i conforme vaig a la nit igual hi ha un poc de bailoteo, però en principi és, eh, és, el, meu, és el meu espectacle un poc tunejat, diguem, per a l'ocasió. L'especial de Nadal, per dir-ho L'especial de Nadal, sí, per dir-ho d'algun... Sí, com si fora mar, mar de, març de 13, per dir-ho d'alguna manera. Molt bé, i de fet, abans de dedicar-te a això que podríem dir-li una cosa a mitjà camí entre el teatre i el monologuisme, vas començar com a guionista de televisió, no?, com vam saber a partir de Treu la Llengua, tu eres eh, filòleg de formació, vas estudiar Filologia a la Universitat de València, però eh, professionalment te vas dedicar, a, te vas especialitzar com a guionista. Eh, bé, sí, jo vaig fer exactament eh, filologia, feia moltes optatives de comunicació audiovisual, però no he exercit, però bueno, vull dir que la meva intenció mai era dedicar-me a la docència, a l'ensenyament, ni, ni, mm, del valencià, ni res. Eh, eh, a mi m'agradava la tele, m'agradava l'entreteniment, i sí, professionalment ja em vaig encarar a, a, al treball en televisió. Uh -huh. I, de fet, els teus inicis són com tants i tants professionals valencians a la desapareguda Ràdio Televisió Valenciana i el teu primer treball com a guionista, si no estem equivocats, és l'any 2000-2001 en un programa que es dia En Casa de Bàrbara. En Casa de Bàrbara és el primer programa que vaig fer jo, exacte, era per una productora, eh, era un programa de cuina amb Bàrbara Rey, això va ser el primer que vaig fer. Jo crec que no hi ha programa en el que hagi treballat. Ahir vaig treballar com un, com un cabró, crec que no hi ha programa de televisió en el que hagi currat més, més que en això, perquè vaig fer de tot, feia de tot ahir, feia absolutament de tot relacionat en el camp del contingut i del guió, però tenia moltes, feia moltes coses. Sí, això és el primer que va fer, que vaig fer, sí. I podríem dir també que és un programa un poc raret, no? Perquè, si no m'equivoco, era un programa de cuina protagonitzat per Bàrbara Rey, un de tants, tants programes de producció pròpia fets en castellà. Eh, com estava el no, tema? No, no era producció pròpia, això ho feia una productora. Uh -huh. Això ho feia Trivision, i sí, eh, eh, Bàrbara Rey és murciana, ella parlava en castellà, alguna cosa m'ho llevava en valencià, perquè el programa només s'emetia per Canal 9, es feien pels matins, tenia un, un, havia un copresentador, David, que ell sí que ell parlava en valencià, en ella, en castellà, vull dir, ell sí que parlava, feia moltes seccions en valen... Eh, de cara a l'espectador que s'adreçava en valencià, però amb ella indistintament, i era un programa, sí, era un programa de cuina, era un programa curiós perquè mm, en cert punt tenia un, tenia un rotllo, eh? perquè... Mm, és que s'han fet coses en Canal 9 eh, que, han, que han tingut, que han tingut que, han pod que podia haver segut més, el que passa és que tota la caspa a voltes ho embrutava un poc tant perquè igual aquest mateix programa fet d'altra manera, altra presentadora o ella enfocant-la d'altra manera perquè en realitat era una, una espècie de sitcom molt estranya mm. perquè tenia parts de, parts de ficció fins a cert punt que ells aprenien el guió, encara que improvisament també moltíssim, però que cada capítol tenia una historieta. I a banda es cuinava però la historieta passava i resolia. Eh, a voltes, jo de fet vaig llegir un capítol fent de, fent d'actor, perquè a voltes des de l'equip feien, feien, com, feien com cameos, no havia tampoc un pressupost com per a fer ahir una gran sèrie, però tu imagina que la història era que Bàrbara Rey està a casa i tenia un veí, que era David, amb el que, el que cuinava, amb ella, que acabava sempre en sa casa. I sempre es passava alguna, alguna cosa però historietes molt, jo què sé, van fer coses molt, molt així, prou, prou de risa. Una volta uns de l'equip feren, feren allí de, com de strippers, perquè la història d'una que havia un comia de fadrí o no sé què, i tenia, un, tenia, algo, tenia algo, i la Bàrbara Rick té molta viscòmica, eh? Mm I això tinc entès, no?, que l'experiència de treballar amb Barbara Rey va ser prou satisfactòria. Eh, bueno, l'experiència de treballar amb Barbara Rey, jo, jo amb Barbara Rey no he treballat directament, vull dir, realment no, no tenia puta idea ella, ella de qui sóc jo, <laughs> perquè jo estava l'ajudant, de l'ajudant de Déu sap què. Però, però el programa sí, l'equip estava... l'equip era genial, la gent que havíem allí, eh, l'equip tècnic, eh, la gent de, de guió, que érem dos, i eh, l'equip de realització, de producció, havia molt bon rotllo i el cuiner, perquè allà també hi havia un cuiner sempre, programes de cuina sempre estan el que cuinen ells, però n'hi ha molts plats que ja ha estat un cuiner a millor tres hores abans preparant-los, perquè tu no pots estar en temps real gravant. Sí. I allà, jo no menjar millor en la vida que en aquest programa, perquè el menjar ens el... Clar, tu pensa que a Mioltes a mi algun dia es feia llilla màntol i a mi n'havien quatre o cinc. El que se feia, el que cuinava el, el, el cuiner, i el que feien ells com a que començaven a cuinar i el que finalment treien i ensenyaven que millor era el del cuiner, jo que sé, i tot això ens ho menjàvem. No, no, està... està... Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. no, no, sí, sí, i coses... Vull dir que hi menjàvem molt bé, el cuiner fent el menjar, <clears throat> i ja podies anar ahir, estàs xerrant en ell, i ai, piquem un poc, no sé què, no, no, això era, era, era molt divertit. Vull dir, realment era, era, era una sèrie. Que eh, també està molt divertit això de, no, de programa de cuina amb guió, eh, capítol conclusiu també. Sí, eh? sí, sí, sí, no, això que tenia, que tenia, que tenia història, que tenia un, tenia un rotllo, eh, un rotllo curiós, tenia un rotllo curiós. Vista en la perspectiva del temps, no sé, s'haguera pogut això igual explotar d'altra manera. Bé, doncs continuem amb la teua llavor com a guionista en, en Radio Televisió Valenciana i un dels programes que que més recordats, diria jo, de, de Radio Televisió Valenciana és el que da amb mi. I què ens podries contar de... Ixe és el segon programa que vaig fer jo, era també d'una productora, era Boomerang, que feia en aquell moment, se feien, era l'època que se feien... Eh, bé, jo estava allà en el casa de Bàrbara i la parella d'un dels càmeres em va dir que pues, no sé quin lloc estan buscant guionistes per un programa nou que van a fer. I vaig anar allí, vaig fer l'entrevista i em van demanar una prova i bé, eh, vaig fer la prova i em van agarrar. Eh, I era aquesta moda que se feien programes, era la mateixa productora que el diari de Patricia, Esta es mi gente mm, en la ITV, Esta es mi gente també crec que seria a Telemadrid, que el feia Jesús Vázquez, i això ho estava petant en aquell moment els, els, programes, els programes ixos, que vistos en perspectiva, aquests programes també jo crec que han tingut han servit molt per a, eh, diguem, com seria la paraula, eh, eh, fer palès o so socialitzar d'alguna manera, per exemple, el tema de l'homosexualitat, mm. han fet mogolló, perquè allà eixia... se tocava molt el tema dels gais. Sempre havia algun algun programa era de ballar o de gogó, sempre havia un gay. Fèiem algo de buscar parella, tant nosaltres com els, de, com els programes nacionals, i sempre el tema homosexual se tocava amb moltíssima nat naturalitat i moltes voltes també contant casos de, que havien sofrit a, millor, a l'hora de dir els pares i tal. I jo crec que aquests programes, és veritat que molta gent s'ha criticat, però en aquest aspecte, per exemple, en, en, en servir per a, com es diu això? Ficar... Visualització. Visualització, exacte, mm -hmm. aquesta és la paraula. I això, això, hòstia, això s'hauria de veure en perspectiva... Mm -hmm sí, avui molt de la perspectiva, <laughs> però, no, però... però, però és veritat. I aquest programa estava en Canal 9, eh, Eh, va, tenia molt d'èxit, la veritat, tenia molt d'èxit. Jo recorde... L'equip era grandíssim, era grandíssim. Jo crec que, a més, era de l'època que el millor jornal que m'han pagat, a, bueno, segon programa, i era un jornal que estava molt bé per a l'època, Vacances Pagades, que això no ho ha tingut jo mai, va durar dos anys, i l'estiu ens vam anar de vacances i pagaren el mes. Això no ho torno a veure jo en la vida, en aquesta professió, concurres per a productores, és una inestabilitat brutal i, mm, i el programa estava, estava de fer més d'imatges i jocs del Parella, que tenia molt d'èxit. El programa era molt, molt en valencià, moltíssim. Vull dir, tot el programa era en valencià. Moltíssims convidats que venien eh, parlaven en, eh, valenciano parlants. Tenia això rotllo, això rotllo estava guai. I feia audiències, jo recorde, una ocasió, estava presentant l'Olicia Ramírez, i marcar, vull dir, el feien crec que començava a les set i mitja, una cosa així, i durava mitja horeta, o, o mitja horeta llarga, i després anava l'informatiu del Motes. Li ho deixàvem en un, una volta en un 42% d'audiència. Imagina't. Clar, en una època que ja n'hi havia prou Moltes teles, perquè damunt competíem amb el, un que feien en Telecinco que presentava Emma, que no recordo, a tu lado, me recordo que estava la directora, tenia allí baix en control, que estàvem allí també els guionistes, anàvem tornant-nos, n'érem dos, i una fotraca de redactors, i mm, mirant, mirant, quan s'anaven a públic, quan feien no sé què, no sé quantos, i això cosa del directe és superguai, això és superxulo. I recordé, i així que se, va, se feien uns números molt alts, eh, de 30 i picos, 20 i picos, o sigui, un 20 era, això era una merda. Lo normal eren 30, i el lleix era el 42, enviaren de, de, la, de la tele enviaren un rant de flors i tot a, a la directora que havia en aquest moment. <laughs> Verà que la gent se hace una idea, avui els picos d'audiència màxim solen estar en un 23% aproximadament. La sé, clar, Winnie, Winnie amb 20, 20 sí, i pico canals. I, menys, i menys, sí. Però en aquell moment jo crec que ja estava... Ja n'hi havia prou tele. Ja havia, sí, ja, home, la claro. sexta ja estava. sexta, sí, igual ya havia 8, 8, 9 televisions, sí, sí. Sí, lo que no havia era la TDT. Eh, Clar. Però realment què aporta la TDT? És una atomització que realment, si sumes después lo que fa la TDT, la millor és un és menys d'un 10, a lo millor, no sé, però... No, no, se feia... T'he dit que aquesta audiència era molt important per al canal perquè sobretot el que aconseguíem és que li deixàvem l'informatiu i estic, en, estic fent sí, així sí. els ditets i no m'està veient la gent. Estic entrecomillant. Clar, un informatiu que autonòmic. El, el que era. El que, que, el que, era, que, era, que al final el que era era un gabinet de premsa, el que li interessa és que el programa anterior li ho deixi alt. Perquè s'acabés amb un 42% d'audiència, per exemple, un programa, això vol dir que hi ha el 42% dels valencians estan en aquest moment veient el sumari que està fent eh, Motes. I això era molt interessant. No sé després per què se'l van carregar, perquè després jo, jo me'n vaig anar i se, i se carregant, jo que sé, a saber, a saber, perquè era tot, era tot tan arbitrari en Canal sí, 9, tan arbitrari. Qualsevol cosa. Mm. I del que ha tant mi passem, continues com a guionista i comences ja, diguem, a aparèixer en pantalla. Sí, estiguent allí, això era una productora, ho feia Boomerang, però havia allí producció delegada, és a dir, que sempre, per exemple, l'equip de realització es feia, una, es feien uns platós d'una empresa, no es, feia, no es feia en Canal 9, jo realment en Canal 9, Canal 9 he, he treballat poc, i per allí sí que hi havia una producció delegada, gent de Canal 9 que estava allí, i em van dir, bueno, com ja, sala de guionista, també, i em veien, em veien feia bromes i tal per allí, i ja fet també algun personatge radiofònic allí, entrava per telèfon, me van dir, fan un càsting per aquest estiu, un programa que es diu A la fresca, que és de reportatges d'estos de, de veranito, de festes de poble, no sé què, no sé quantos. Eh, tio, per què no presentes tal i qual? Sí, que tal? I, eh, pues va, i em van telefonar, i ja vaig anar i vaig fer la prova, i ja em van agarrar en seguida ja vas començar, ja vas deixar el que amb mi, però, bueno, dic, bueno, era una cosa... Era més inestable, perquè el que amb mi jo sabia que això xutava, i l'altre era només per estiu, però dic, bueno, ja era fer un poc de pantalla i podia ser divertit. Això va ser la teua estrena com a reporter, podríem dir. No sé si reporter és la paraula adequada, sí, sí, però sí. Sí, perquè era reporter, jo anava per pobles, cada dia m'enviaven, eh, tenia que anar a les festes de no sé on, o un concurs de no sé quantos, o la presentació de no sé què, a mi, aquest programa jo vaig aprendre moltíssim, perquè vaig poder fer el que em va donar la gana, que és la millor manera com s'aprèn. Vaig fer un parell de cagaes de realització, perquè no sabia... Jo no havia muntat en la meva puta vida, però era prou intuïtiu en el sentit de que tu muntaves en un operador de quis, muntaves en cabina, en aquell moment un reportatge que se gravaven en cinta i se muntaven de cinta a cinta en lineal, vull dir, no com ara que tu pots començar pel final i després en l'ordinador sí, sí. apegues com vols, sinó que tenies que muntar en cronològic en conforme va a emetres, perquè muntes de, estàs gravant, agarrant d'una cinta i ficant una altra, i has de gravar de principi a final. I ahir feia, experimentava coses, experimentava coses de, de gravar, de, de fer, de no sé quantos, de fer, de fer les meves intros que sempre tenen alguna cosa graciosa, les meves entrevistetes, les càmeres de programes de Canal 9, la veritat és que és d'informatius, no puc parlar tant perquè a més enlluï menys, en el sentit de que els planos d'informatius són més eh, formals, però les càmeres de programes de la tele, eh, de Canal 9, eren molt bons sempre s'ha destacat la faceta tècnica de... Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, però els càmeres, els càmeres, bueno, i, i molta gent també de en muntatge, per exemple, eh, havien 4 o 5 cracs, saps? Especialment havia un tio que era boníssim, que tot el món volia muntar ell en, quan, ja és, quan ja és en ordenador, eh? Perquè en, en cabina, més o menys, havia, havia gent que li ficava més ganes, gent que estava allí que, i gent que, bueno, que anaves i feien com... A, ficaven un, una llapissera i un paper allí com a que estaven treballant i no estaven, com en Tònia, de gent de tot. Però els càmeres en general... Els càmeres sí que en conjunt, els de programes eren boníssims. I, se, i mola quan veia un tio jove amb ganes de fer coses, s'estimulaven molt, tio. I jo els dia alguna cosa, he pensat este reportatge que podríem fer no sé, no sé quantos. Hosti, quan el veien en ganes, dient... Hòstia, s'implicaven. Se, se, se motivaven. Se motivaven. I me hòstia, Eugeni, no, i per què no te'n puges allà dalt, tio, te faig un o així que no sé què... No sé. Hòstia, això està superguai, tal. I això molava molt, això molava molt, perquè te retroalimenta i te, te, te vienes arriba, te vienes arriba i de la temporada estival de la fresca passem a, a la, primera, la teua primera etapa en Sense Filtre, que continues ja com a reporter i guionista. Sí, això ja era després d'ahir, perquè tot el món me dia, ai, tu te quedaràs, tu ja veuràs com te donaran programes, perquè ahir, la que a la fresca els reports que jo feia estaven guais i, i, i després el, el, eh, el subdirector me dia, hòstia, Eugeni, la repetició del, del, programa, del reportatge tal ha fet no sé quanta audiència, tio, està, està molt guai, tal, està fent tot molt bé, no sé què i m'hi tu te quedaràs, tu te quedaràs. I vaig acabar en punt 2, en el programa de curtmetratges, que... Era que el típic programa, no? No, no, no, no, no ah. era sense filtre. Ah, sí, disculpa, sí, sí. Sí, sí, el sense filtre que se feia a les 11 i mitja de la nit, els dijous, i ahir era un equip de gent... Això era brutal, perquè ahir ja vaig conèixer jo la tele, perquè jo fins ara havia estat en productores, el, a la fresca duia una tralla, jo realment estava fora de... currar per a Canal 9, però estava tot el dia fora fent reportatges i no tenia jo temps pa mogudes, però ahir ja, vaig, ja estava en Guantánamo també, i ahir ja vaig veure ja el rotllo Canal 9 el rotllo dels castigats, el rotllo dels de safits, el rotllo dels xupons, eh, la Gestapo, això ja va ser més i Això se, va ser heavy. I se veia, o sigui, sea, que conforme ho dius, no era una cosa que tingués que anar ahí indagant per a, per a veure-ho, sinó que a, a, Home, a simple jovenet, vista... Jo era un poc, jo, jo era jovenet ahir, és un sí. poc partillo, i no saps, perquè al final també... Jo crec que tu arribes ahir i és com, que, és com arribar al jardí de l'Eden i estar a l'arbre de la veritat. Aleshores tu tens, una, tu tens dues opcions. O te menges la poma o no te la menges. Però al principi estàs com mirant l'arbre, observant, i, i ahir és quan dius, bueno, mmm, segons, diguem, la, la, els teus escrúpols o la teva consciència, ja n'hi ha gent que pegava el mos a la poma i se, i, i, i se sí, feia sí. del rotllo, o gent que un poc dius, hòstia, no, este rotllo no és... No cal, jo vinc així a fer el meu curro i no necessito estar a la millor... Eh, sí. <clears throat> eh, implicant-me en coses que no, que no són que no són la meva faena, no? Però encara ha això, encara continuaràs dins de programes de RTBB, eh, el típic programa que abans m'ha avançat... Però el típic programa era una productora, uh mhm. -huh. perquè jo després del Sense Filtre, que ahir, ahir va ser el 2004, era quan la, eh, va, us va pillar l'11M, tot el no a la guerra. Jo me'n recordo d'ahir un tio ara, que, que era de Canal 9, d'un d'estos de Gestapo que dic, que de, ahir va haver moguda, perquè com era un programa de cine va pillar tot el no a la guerra. Aleshores, el tema de les samarretes mos van arribar a dir si anem a fer alguna entrevista... Jo recordo una reunió supertensa, perquè hi vaig, a, vaig dir, hi havia gent ja de Canal 9 que eren descastigats, que era gent de puta mare, que són els 50 pels que jo fique la mà en el foc. Però, per exemple, el teatre, que era el coordinador d'aquest programa, a dir, eh, si aneu a entrevistar algú que porte la samarreta del no a la guerra, li digueu que se la lleve. I després feu l'entrevista. I recordo un dels veterans, que és Álvar, un tio de puta mare, gran professional. Este sí que és dels grans professionals, jo supereficient, dir, mira, no, això no és la meva faena, jo li faré l'entrevista. I tu, si vols, després, decidixes no emetre-la. I això és la diferència. Sí. Vull dir, tu fas el teu curro i si tu vas després a censurar alguna cosa, no emetre alguna ho fas tu. I ahir ja me vas donar compte un poc que les coses se poden fer bé, se poden fer arreu o se poden fer malament. I el típic programa a mi ahir després d'estar en, el, en el Sense Filtre, com va ser la... Ah, sí, van començar un programa a la tele que produïa la tele i que presentava Ramon Palomar, que es deia l'efecte Palomar, mm. que era com una espècie de late night i tal. Però al mateix temps Núria Roca anava a fer un programa en Canal 9 que es anava a dir el típic programa i també anava ser un programa tipus late night d'entrevistes. Un el feien els diumenges, que era el del Palomar, i l'altre anava a anar els dijous per la nit, que era el de Núria Roca, que era productora, clar si eres de los que muerden la manzana, lo guay es quedarte en el programa de la tele, perquè fora fa fred, eh, dins està molt bé, el calor de Canal 9, perquè, bueno, sempre estàs treballant per la casa, te van a pagar, te paguen les dietes, te paguen les hores extres, no treballes més de 35 hores eh, setmanals... Vull dir, els privilegis de treballar directament com a treballador per a RTV no és com anar-te una productora, però jo em vaig anar a la productora, <laughs> perquè era Núria Roca, eh, i bueno, era una aposta, era, era, era un risc i era fer algo en gent que ja, diguem, era d'un nivell que venia de Madrid la seva productora eh, i, i em vaig ir bé la jugar, la veritat és que em vaig ir bé la jugar. L'altre va la comoditat, però gràcies a fer aquesta aposta, diguem, però bueno, és més insegur, però gràcies a això després doncs, vaig poder anar a Madrid. Professionalment, tu sempre, en algunes entrevistes que he escoltat, has elevat molt la feina d'això, dels professionals que, diguem, no han estat sempre 24 anys en una cadena, siga la que siga, sinó que precisament han anat tocant molts palos. És que jo crec que en aquest ofici dir tinc 24 anys d'experiència en el mateix lloc de treball, en la mateixa televisió, per a mi, no, és, per a mi això no és un currículum. Vull dir, 24 anys fent el mateix al mateix lloc, eh, jo què sé, que vols que te diga, és difícil, és difícil que això realment tinga... Quan jo conec gent de Madrid de 20 i poquíssims anys, més joves que jo, inclús quan en el Caiga, que ja havien currat en 30.000 productores fent 30.000 programes diferents i que tenien un repris i una manera de solucionar les coses que era absolutament brutal. Eh, després hi ha una cosa de pulsió, ja... Eh, no vull que es malinterprete, però sí que és veritat que a voltes si tens la pulsió dins d'informar i de ser periodista, potser en Canal 9 no ho pots suportar, això, i dius, mira, me pire a, a Madrid, o me'n vaig al País, o me'n vaig al Mundo, o me'n vaig a una altra emissora, o me'n vaig a altra tele, perquè realment jo vull informar, m'eix de dir, ja això és un gabinet de premsa. Evidentment, les circumstàncies personals de, de cadascú són... N'hi ha que veure, n'hi ha que se guanyar una oposició i pensava que les coses anaven a ser d'una manera i després han sigut d'una altra, no? Però, però sí, jo crec que aquest ofici dona molt per això, precisament per a... És com molt contradictori, lo de currar en la tele i lo de voler estabilitat. És que precisament, si se paga bé, que és el que s'ha de fer quan treballes a nivell extern, és un ofici per a pegar moltes patades, però realment per a aprendre moltíssim. Mm -hmm. I no sé si gràcies a, a esta, a esta aposta que vas fer, que acabes de comentar és quan dones el vot a Madrid precisament per al caiga quien en caiga, no sé si està eh, no, relacionat. Hi ha una cosa inter, inter, en, pel mig i és mm -hmm. que Núria Roca, bueno, després acaba el típic programa i jo me quedo sense curro. O sigui, a mi en Canal 9 ni me lloguen, ni me... Jo toque ahí a un, a un que era el que contratava, eh, no era Vicente Sanz, era, era un cap de no sé què, d'antena o programa, jo què sé. Escolta, ayer no va contar en mi, no sé quanto, estava... no, ja, te, ja, ja veremos, perquè havia vingut l'estiu, s'havia acabat el típic programa, no l'havien renovat, Y bueno, pues res. claro, yo pensaba que así podía hacer un poco de carrera, pero ya había tampoco que no... Que ya había todo caso, hace que tampoco había yo que el canal tenga ganas de decir, hostia, anem Este tío es de puta madre, anem Bueno, este tío es de puta madre, lo pero qué qué qué collons? ya anem a... Apostar, sí. apostar, sí, era, un un tío que tenía, que, que, que, que, que, que, gracioset y tal. Eh, y no, Bueno, l'aposta que n'hi hagués fos la de Zona FIB, no? que també va ser... Ah, això sí, però això va ser... No, però allò va ser una... Era pel Festival de Benicàssim una setmana. Eh, Una setmana és l'aposta fer... que feren. Sí, dic. sí, una setmana d'estar allí fent eh, entrevistes, però bueno, me vaig entrevistar allà als d'Oasis, que jo els vaig caure en gràcia, i de veritat és que estaven a mi molt, molt simpàtics i res, i se va acabar i ja, ja se va passar l'estiu, no venia, no mentira, anaren encara a l'estiu i no, no em quedava ni res, i és quan em toca, me toquen d'una productora de Madrid, que jo no coneixia ni sabia què feien, però que estaven fent en aquell moment un programa en quatre, que es deia Nos pierde la fama, i el presentava Núria Roca, i estava Llum Barrera i tal. I volien tenir, buscaven un reporter, i Núria es va dir, este tio, este Eugeni, de València, tal, qual, qual. I vaig anar allà, em van fent una prova, i em vas quedar i s'estiu. currante en el programa. hice yo a matiz rollo me meu. entrevistas entrevistas a personajes eh, a la misma manera. siempre con siempre top de humor, diferente, original y tal. Y después va, y yo no sabía eh, pero hasta que entendí el programa, me em di bueno, no, tú luego seguro que te pillan para el caiga. Y es que yo no sabía que esa productora, yo no había caído, la productora esa que feía, nos pierde la fama, era Cuatro Cabezas, que es la que feía Caiga que caiga en Telecinco en aquel momento en Fuentes. Y en em Manfer un casting, no, tres. Collo. Però va costar moltíssim. Anava a Madrid, tornada, patint, va ser això, dos, tres setmanes o un mes vaig estar ahí de tres proves i no sabia si tal, perquè imagina't, dic, hòstia, com m'agarren així, uf, que de puta mare. I finalment em van agarrar. I això van ser dos anys en el Caiga Quien Caiga, si no m'equivoque? O... Eh, pot ser, sí, no ho sé, sí. El temps que vaig estar a Madrid en el Caiga, sí, igual serien dos anys o això. El 2006, 2007, 2008 o una cosa sí, per ahir. més o menys per ahir. Per ahir, sí. I això, una experiència, suposa que... Això sí que és experiència en això sentit... Això és una experiència de... en sentit molt guai, però també he de dir que quina llàstima la formació, que, que vull dir, Canal 9 no és que m'ensenyarà ningú a fer res, el que sí que vas trobar és molt el, su el, el suport dels càmeres o dels muntadors que tenien ganes de fer coses i em van facilitar molt la faena, eh, van retroalimentar, però realment, quina llàstima la, la, la, la, la formació que ja he pogut jo aprendre en Canal 9 que després la van disfrutar en Madrid. Mm -hmm. Perquè... Clar, aprofitar l'experiència. Igual es sí, li dies tu algunes càmeres jo, jo feia, del que No, jo ah. feia, en, en el Caiga jo feia el que havia estat fent en el programa com era la fresca. Ja en més segureta, amb més seguretat, ja en més domini, més control, però, però era això, i era pues, el meu rotllo de conforme faig jo els reportatges i tal, sempre en humor, no sé quantos, simpàtic, un poc a voltes humor absurd, ara no sé què, ara... I era això, que realment no... no en el Caiga vaig aprendre coses, però realment vaig seguir fent el que ja estava fet a la fresca, que era fer les coses al meu rotllo. I confiaven en mi al principi, no? Hi havia argentins, hi ha productors argentina que diuen, al principi no me, no me hacía gracia, Eugeni, no, no, no te pixava el punt, no sé què. I després, bueno, supercol·legues i encantats. Mm -hmm. I, re, I has dit que el Nos pierde la fama va ser abans que el caiga realment. Sí, sí, sí, sí, sí això és abans, sí, això és la mateixa productora i a partir d'ahir passa a l'altre. I després del caiga, o bueno, no, tampoc sé si simultàniament o no, és el, el por qué no te calles. De... Sí, jo després del caiga vaig signar un contracte amb Telecinco uh -huh. d'exclusivitat i ahir a mi em pagaven per no treballar. Ah, que bé que mal. Bueno, que bé i que, que mal, que mal clar. Perquè realment... Eh, clar, si estàs sense fer res, també... Sí, també tens la, la... Clar. Sí, i aquest ofici tens que estar molt en caparates, saps? I... Però bueno, algú hagut ahir mal, malentesos, perquè me n'anava a la sexta, però va haver un malentès d'estos eh, tontos, y no lo típico de llámame tú, ya te llamaré yo, pues cómo queda que me tocarás tú, ah, pero al final me voy a agarrar, pero ellos no, pero no te lo han dicho y no vas a acabar en un programa de la sexta de, de, de, de estas tonterías de la vida que igual hagués sigut millor, que igual hagués sigut pitjor, pero bueno, lo cas que vaig estar un año en Telecinco y tocant-me el els lo único que a fer que me va a molar va a ser un cap d'any, un cap d'any, no sé si del 2009... 2009, cosa, si no vas mai sí, que estava, va estar guai, perquè también també sketch, i ahí vas clavar a amics en els que tenia ganes de fer coses, d'actors, <laughs> I després vas fer un programa que va durar, jo no sé si tres mesos, que es deia ¿Por qué no te callas? Perquè era, era, la veritat és que era una merda. És que va ser molt mala època que vas... Jo vaig pillar uns anys de les absorcions de Telecinco, de Telecinco 4 i la sexta antena, i l'antena 3 la sexta. Sí. I era l'època en què Telecinco estava eh, havien canviat de, direct, de directors eh, de contingut diverses voltes i estaven en el merder de què fem eh, o sea, som, seguim explotant aquesta línia, lo millor de programes de tot tipus, com tinguent un caig que en caiga i al mateix, cor, al mateix temps cor, o mos, o mos fem la cadena de la telebasura i la comida ràpida, que és el que són ara. I a mi m'ha pillat això i mig. I aquest programa que vaig fer jo era una indefinició. Volia ser un tomate, però sense ser un tomate, però podia ser un pecat original, però ells ja estaven escorant-se molt a, a, la, a, la programació Clar, del cor i tal. Igual, igual amb la fusió van decidir quatre programes més deixar Telecinco només com el canal del cor però de forma i, i, sí, sí, sí, i en quatre tot això passar-ho tot no sé què va passar ahir però estàvem molt perduts i, i jo, no, jo no es quadrava tu imagina que tens un tipus, tipus gracioset de, més de, millor de satira política i es, tu estàs fent una cadena que se'n va totalment al cor jo no encaixava en res no encaixava en res, no encaixava en res i al final el que va passar és que quan se va acabar el contracte jo vaig tornar al Caiga que en Caiga perquè em van quidrar, però ja de guionista de, de Plató. Sí. Jo no volia eixir. I vas estar de guionista al Caiga que en Caiga i és l'època que tu, ara ja podem dir Mediaset en contra de Telecinco perquè després de la fusió 4 i Telecinco ja són... No, però era, en, aleshores era el feien a la sexta. Ah, mira. Ahir era veritat, la sexta no i va ser el que feien primera volta tres dones. Sí, Que eren eh, Sílvia Abril, Ana Blanco i... Eh, mm, no me'n recordo, li estic en la cara, no me'n recordo, que és catalana també. Té igual, té igual. I això, i estigués com a guionista... De guionista també. de plató. Clar, tenies l'experiència i fes de guionista Sí, sí, que sí, caiga. Sí, sí, jo només feia de, però només de plató, no feia reportatges. Ahir només estava escrivint. I en febrer de 2010 tenim la, probablement la setmana millor pagada de la teva carrera televisiva, que és eh, Lo que diga la rúbia. Ah, bueno, això també era un poc el mateix que estàvem comentant, sí. val? això en definició. Jo crec que aquest programa l'han van fer per blanquejar Jardiners, perquè va haver una temporada en la tele, i aquests anys, que una, una broma que fèiem entre treballadors de, la, de, la, de, de, de treballadors de, bueno, de l'audiovisual i tal, era, vull dir, Madrid, si València ni, ni s'haurà enterat que això passava, i és que diuen que, que avui en dia, avui en dia, diem, hoy en día se vive más de las preproducciones que de las producciones, perquè el que diga la Rubia a estar tres mesos assajant, tres mesos cobrant, eh? Però després el programa va durar una setmana, i això passava en els programes, que s'estaven arrencant coses, duraven moltes assajos, les preproduccions, el no sé què, no sé quant, però després la producció real durava una merda. És que has de tenir en compte que en realitat, de tots els programes que s'estenen a l'any, el, el, el 90% són fracassos. Uh mhm. -huh. La gent es pensa que, que... És que no és així, vull dir, de tot el que s'estrena realment a un any en televisió, se'n salven dos o tres, a banda dels que mi ja porten, com l'intermedio, que porta una trajectòria i tal, però realment hi ha, hi ha més hòsties que, que èxits. Si tu mhm. mires el currículum de consola presentada de televisió, flipes la de programes de televisió que té, però realment el recordes per dos. Sí, sí. i últimament pareix que està un poc... Jo últimament veig un poc estancat la televisió en, ja clar, és una pindoleta d'actualitat així, mm -hmm. curteta. Últimament jo sí no veig molta, molta ebullició de programes nous, sinó que estan apostant per lo que tira Bueno, però en realitat sempre s'aposta per lo que tira, si és que portem... Realment lo que tira és lo que tira des de fa 2.000 anys. Clar. Lo que passa és que se va reformatejant, se li va fent un llava de cara, però realment és lo mateix. Veus ara, ara veus programes de cantar, de talent shows, i és que després te veus imatges del Nodo i te veus programes d'Íñigo, del no t'ho dic de televisió espanyola dels anys 70 i és lo mateix, gent que anava a cantar o, o gente joven, jo era nano i veies diumenges pel matí i dissabtes feien gente joven, un concurs, canció ligera, eh, Francisca no sé què, no, però canció ligera, i era lo mateix, el que més antic Ara té la, part, la part està més d'espectacularitat, en aquest aspecte sí que s'ha mhm. sí que s'ha guanyat més un rollo, les coses se saben exprimir més. La mhm. part emocional de estás contenta, trist, triste, tu família ha venido a verte, no sé cuántos. Clar, i bé, després de fer una preproducció de tres mesos en una inversió, diguem, important en, en a nivell de tot, no? Mm -hmm. Perquè també crec que estava Santi Rodríguez en aquest programa. Sí, allò m'ho vaig passar guai perquè estava Santi Rodríguez, estava Edu Soto, estava Lorena Castell, eh, i m'ho riem molt, m'ho riem moltíssim. Jo, és una llàstima perquè aquest programa a mi me, era... A mi els guionistes no m'agradaven, <laughs> veritat i crec que tenia... No perquè, no perquè els guionistes foren xungos, sinó perquè estava un poc enfocat d'una manera molt estranya, molt estranya. Però, però haguera pogut eixir algo guai, perquè l'elenco ahir molava molt. Molava molt, i anaven a fer sketchs, històries, però és que pillar el moment ixe d'indefinició, vull dir... I damunt també estava, estava encara el celo que hicisteis, en la qual cosa... Clar, tots volien fer un celo que hicisteis, però sense copiar el celo que hicisteis, i no. O el fas el celo que hicisteis o te'n vas a fer una cosa totalment contrària, però una, una cosa mitja aiguada no pot ser, perquè al final no, no, això no funciona, això no funciona. I després d'una setmana de febrer eh, que va durar el programa, eh, també en 2010 eh, passes a d'una altra volta a RTBB, no a RTBB, sinó a treballar per a no, RTBB no, en treballar per a RTBB no, això ja, no és correcte. Per, ja. a una productora, per a una productora. És que no és la mateixa treballar per a RTBB que treballar per a una sí, productora. Sí, sí, sí, sóc conscient. Però no és però per a res, no té absolutament res a veure. Tornes a treballar en programes que apareixien en RTBB sí. i estem parlant de Gormandia, que fon un dels, dels èxits sí. de la cadena. Bueno, ahir, per circumstàncies personals, jo tinc un fill i la meva dona també és valenciana i diguem, anem cap a València, perquè sí, la feina està en Madrid, però on volen crear el nostre fill? Volen crear-lo en València. I mos en van vindre, sí, perquè així la qualitat de vida és brutal. Allà hi ha, hi ha més curro, més oportunitats, més pasta, però com la pasta no és lo important. I van vindre així i eh, en uns... Bueno, i vaig acabar en el, en el, en el Gormandia, sí. En el Gormandia... El Gormandia, el que quan... un any, una cosa així. Sí. Jo, jo quan vaig entrar ja estava... Ja, estaven, ja l'havien arrencat, eh? Uh mhm. -huh. Ja l'havien arrencat, però jo vaig substituir a, a un guionista, crec. I va estar guai, aquest programa mos ho passarem molt, molt, molt bé també. Molt bé, era molt friqui. I l'equip... era molt era valencià. Era molt valencià perquè és que l'equip era valencià. I això Clar. és el rotllo que passa quan una productora és valenciana i els que estan fent el programa són valencians que coneixes la fibra i saps on pots apretar, i saps per com pots tirar, i saps que pots escorar, i coneixes la Cuentor, i coneixes l'excés valencià, i coneixes el codi i coneixes el codi perquè tens les referències. I hem fet, hem fet vídeos ahir boníssims. A més, l'equip que estàvem de gent, tant de dos guionistes com el director, com, com els redactors, cada un controlava d'una cosa, molava, del, del, diguem, de la cultura valenciana, eh, jo que sé, David, per exemple, eh, que és un tio, de, per mi, dels millors guionistes que n'hi ha, eh, que era el que presentava en Bàrbara, sí. este David, David. estava allà el Gormandia, és un dels meus millors amics, un tio supertalentós, ell, per exemple, controla molt de cultura valenciana i de grups, Aleshores, clar, la banda sonora que ficàvem el Gormandia... Era dir... pas. Ei, fica't una, hi hem ficat una música que, que, que flipa, eh? Jo recordo treure els vàters quan estaven fent lo del Pla de Glòria. Sí, senyor. Clar, que és un pla d'un postre d'Alcàcer. Sí, sí, sí, sí programa de Gormandia fet. Sí, sí, sí, no, i la muixaranga, que ara està tan de moda que tot el món no sé quant és la muixaranga, i ficàvem la muixaranga, ficàvem, però... Perquè era la música que li pegava a aquest programa. Mm -hmm. És que, que quina música vas a ficar en un programa de gent que queda a, pega, a, a, a fartar-se una, una, una paella en l'Albufera o en la Marina? Vull dir, quina música vas a posar si no fiques música valenciana? i Pepe Botifarra sonava quan encara no el coneixia ningú, ja el posàvem ahir, això és un mèrit de David i de, i de, i de Joan també del GMSI, que controlaven molt de grups i que música boníssima i mos ho passàvem molt bé en aquest programa, feien coses molt friquis, però programes que morrien després muntant-los, era brutal. Molt al final diem que el cachondeo era que, perquè molta gent toc, enviava mails per així en el programa i diem, això és, la gent ens contacta perquè els fem un vídeo. És, és que això és com un vídeo, ens <laughs> toca perquè anem i els fem un vídeo. I era molt divertit, molt, molt, molt divertit. També uns mitjans, tio, super, super apretats, però, però molt bé, el programa... Jo estic molt content, i aquest programa ens ho hem passat molt bé, molt bé. I l'audiència va respondre? Que... L'audiència responia perquè l'audiència arregla el que costava aquest programa. És que no sé si eren 14 o 15 mil pavos per programa, és una merda. Sí, sí, sí. I l'audiència que feia estava molt bé i, i i millor no hem fet pogut fer altres coses perquè després venien gent de la tele, el visionaven i, i mos dien per així, per allà, a voltes venien a visionar i mos diuen per així està bé, però sé que mos van a dir que no, o sigui, que anem a ficar per allà per no fer més faena després. Però, però no, no, no, aquest programa te dic jo que, que han ficat música ahí i ahir hem fet coses... Eh, des de la clandestinitat, com aquell que diu que, que, que no s'enteraven que les fèiem res, eh, res, res que... Vull subversiu, no? Res subversiu, però... Res subversiu, sinó lo normal. Lo normal, que el que passa és que per a molta gent de Canal 9, de directius, o de, les, des de la Generalitat es podia aparèixer subversiu, però eren les coses que, que, havia, que havia que fer, jo que sé i com diem, és que l'audiència responia, és que damunt el, la dècada del 2010 és la de pitjors, però pitjors de la del pitjoríssimes, la del 3%, pitjoríssimes 4%, audiències sí. de Canal 9. Jo recorde que jo en aquella època no tenia Twitter, perquè jo no volia fer-me Twitter, passava el Twitter i me l'he fet massa tard. Estava altra llengua i no tenia Twitter, però recorde el director, eh, Toni, que ara està en Madrid també, que és un gran guionista, d'ell fa moltes coses també de ficció i tal, i mos dia, tio, Gormandia ha sido trending topic Gormandia Trending Topic. Jo no tenia ni puta idea això de lo que era, però ara m'he donat compte, tu imagina, clar, que ara està gran fent-lo. I això sí, t'ho per a comentar, perquè és que feia molta risa. Mhm. Feia molta risa, però jo t'he dit, perquè és que nosaltres el guió era sempre fèiem una historieta. Fèiem una historieta i aleshores es feien fer un poc i sa historieta. Però clar, la historieta després però es derivava, no que derivava. Eh, derivaven algunes coses que en canvi eren, eren, eren, eren, eren, encara eren millors, però, però mos, mos ho hem passat molt bé fent el guió, eh, després quan l'han gravat i després muntant-lo i un programa per a fer trending topics i donar visibilitat que al final és de lo que, de lo que es tracta. I de, de gormandia passes... Bueno, també pot, pot ser simultània en, al, en, algun, en alguna època, passes a, al treu la llengua, que és la teua primera tasca com a divulgador del valencià <laughs> d'una forma, i jo quan el vaig veure era el caçador de Paraules de la TV3... No, és el, és el mateix programa. Però el, era sí, sí, exactament No, no és el igual. mateix programa fins al punt que... Però jo no va estar simultàniament, eh? jo vaig acabar de dia a mi m'han ah, vale. A, a quitat de la tele per a que fer un càsting per a un programa, que era pel del poble del costat. Sí, un però, altre Però finalment, no, no, tu faràs el trau la llengua, jo, doncs bé... Vaig veure que me molava, perquè si no, no agradi que no. M'agrada que el Gormandia, però vaig veure que, ah, doncs això està guai. I um, això era d'una productora de Madrid que tenia els drets del Caçadors de Paraules. O sea, no és que fora igual, no és que fora igual, és que era el mateix. Sí, sí, sí, hasta, o sigui, hasta la tipografia comprat, de les lletres comprat, era igual. Comprat, s'havien comprat els drets, era, uh -huh. era els drets, vull dir, no, era, havien comprat els drets i es feia, i es feia així. L'única diferència és que nosaltres no podíem eixir del territori valencià. Vull dir, no se podia travessar, no podies pujar més amunt de Vinaròs ni, ni agarrar un barco i anar a Mallorca probablement ara se podria fer en tota naturalitat. De totes formes, en el programa, eh, vull dir, és que el feia... Vamos, érem, havíem tres de Sueca. El director era de Sueca, un dels redactors era de Sueca i el presentador era de Sueca. La guionista era de Benissa. Eh, vull dir, la lingüista era de Vinaròs. Vull dir, ahir no... Sí. Ahir també teníem molt clar el que fèiem i també ho fèiem en naturalitat, eh? Que no... El programa estava guai, en aquest aspecte és també un poc el que dius abans en el Gormandia de quan l'equip és valencià, perquè la productora sí que era de Madrid, però l'equip és valencià, coneix els codis... Correcte. I l'audiència respon. Correcte. Sí, sí, és que això és la clau, això és la clau. Ahir, eh, jo crec que l'únic que era de fora, crec que era un Montaor, que era Bassete, o un puesto Xina. Mm. que però tampoc simplement... és que molt lluny. No, no, no, però, però el que feia era de postproducció, el que feia eren els dibuixets i les mamonaetes estes, saps? I no tenia... ja, mos molt perquè el valencià no tenia ni idea de res del que li ni de veure, esto que, esto que passa aquí, ¿por qué lo decís así? No sé cuánto, está... O sea, ese sí que li la, li, li la bufava tot, però en un sentit positiu de dir, ah, així, ah, pues així, li donava igual. I això, i l'èxit és que, de fet, eh, se, bueno, se cancel·lar no, s'acaba la primera temporada, que és la que suposa estaria contratada, i farien una segona temporada de Treu la Llengua. Eh se va fer una segona temporada, jo crec que se'n va fer fins a tres, no ho sé. Però fixa per lo que te dic, treballant les productores. La primera temporada se va fer en tres mesos, 13 capítols en tres mesos. La segona temporada, si no recorde mal, se va fer 13 en mes i mig. 13 en mes i mig, Una eh? cosa així, o a millor en van ser 10 o Bueno, no, però, bueno, però... que siguen 10 o siguen 13, són molts. Són moltíssims. Nosaltres correm moltíssimes hores. Però és el que té de diferència treballar per a la tele o treballar per a productora. Imagina't que tu, la productora cobra per programa, la productora cobra per programa, ho fas en 3 mesos o en fas en mes i mig. Cobra el mateix per programa. Però els sous que paga els treballadors no és el mateix que te pague tinguent-te contratat 3 mesos que tinguent-te contratat mes i mig. Clar, és a rotllo. Currar fora és a rotllo. Seria com les CTTs de la televisió, <laughs> per a que la gent bueno, ho pugui entendre. Bueno, les productores és que... Bueno, Igual el símil és un poc exagerat. Favor, jo estic super a favor de les productores, perquè hi ha productores que s'especialitzen en formats. Uh mhm. -huh. Això, treballador, un treballador fix és molt difícil que, sí. que valga per tot. Quan el no, no ho dic en sentit negatiu, sinó en sentit de rotació, de... de... Eh... de que eh, no ha, no, igual que has dit que n'hi ha personal fix uh eh, -huh. per a mhm. les teles directament, per a les productores igual no, és molt, a més, els productors, moltes, algunes tenen personal fixe, perquè tenen treballadors també que igual als dos anys han de fer fixe i coses d'aquestes, però normalment els equips són, els contats són per obra. S'acaba l'obra, s'acaba el, sí, el contracte. Sí, me més a, a persones de cara a, la, a que van eixir en la televisió, clar, no de les que estan darrere. Per, eh, L'equip. Sí, eh, més que res l'equip o, o els guionistes i tal, sí que n'hi ha una... Per lo que has, més que res per lo que has comentat, que sí que n'hi ha com més rotació que igual en altres sectors. Sí, home, claro, no, no, hi ha molta rotació, sí, sí, uh -huh. Mhm. molta, hi ha molta rotació eh, per a bé i per a mal, claro, mhm. claro i deixant treure la llengua, 2012-2013 és ja quan passes a treballar, a treballar també per a productores, però apareixes en Levante TV, has fet dos programes eh, per a aquesta cadena, el primer és Un país de llibre, que també és una línia molt cultural. Un per país de llibre és un programa que el, pat el patrocinava l'Associació la, d'Editors del País Valencià. No era un programa per a Levante TV. Levante TV, de fet, eh, cobrava per emetre. <laughs> una cosa que jo no entès en la meva vida. Perquè si donava un contingut jo cobrava perquè consideraven que era publicitat de llibres. Bueno, i aquest programa no, aquest programa era de, és un programa per a l'Associació d'Editors del País Valencià que després se metia en la xarxa de, mm, de, de locals. locals. Sí. Eh. I tam, bueno, també un poquet curiós, no?, que un programa cultural que, vull dir, jo sí que ve a un país de llibre i no ve a moltes altres coses que precisament per això tingues que pagar perquè digues que és publicitat, però bé. Eh? Sí, bueno, són aquestes coses friquis, a voltes eh, estranyes, estranyes, sí. No, aquest programa estava bé perquè durava 20, 25 minuts, feia el que ens donava la gana també, i així ja barreja. Jo quan me va tocar Dani Fabra de Barret, que són uns tios també supersolvents, és per fer un programa de llibre. Mira, jo, Dani, no tinc ni puta idea de, de literatura ni de llibres, ni sóc un cultureta, en que la gent se solga pensar que, ai, este és del valencià, és de la cultura. És que jo no, jo sóc super... Eh, és que no, no, no, de, jo, no, jo no tinc un disc. A mi Ovidi o Montllor m'avorreix. No tinc cap disc d'Ovidi i Montllor, ni de Raimon, i, ni de, i, i, i Vicent Andrés Estellers la gent a l'escola i no estic en casa eh, llegint-me Vicent Andrés Estellers, que està molt bé, tant uns com altres, però que no és això rotllo cultureta. Les ulleres de pasta han fet molt de mal. Les ulleres de pasta han fet molt de mal, no? I el fet que parles en valencià i apareix i, i, i, i parles en valencià i digues alguna cosa del valencià i és de la cultureta, dic, no, mire, és que no, és que és una persona normal. I, i aquest programa jo els vaig dir, jo idea de llibres. I em va dir, doncs pues bueno, pues igual és millor, perquè precisament el programa de llibres que són molt avorrits i el que volien era algú que el donara un poc de... De vidilla. De, de, sí, de vidilla. I fèiem una cosa com més d'entreteniment, de parlar dels llibres, conèixer també l'escriptor. Jo insistia molt de, mira, a voltes més que parlar del llibre, el que, el que ha de caure guai és l'escriptor. Quan tens una taxa de, de lectors del 3%, no has ficat a parlar, a fer blanco sobre blanco, com feia el Dragó, o faro d'Alejandria, que per cert costava una pasta, a més de llibres que feien en Canal 9, però una pasta, però brutal, i era en castellà. I mm, estem més per a, per a que la gent conega els escriptors i que vega el que li cau bé. I el que li cau bé, igual després li comprarà el llibre. O sigui, fer-ho, diguem, d'altra manera, no? I després d'això tenim ara en l'actualitat un nou programa que és el, el selfie Comença ara el Levante, eh, això sí que és directament produït per Levante Televisió, la nova aposta, un programa que es diu El Selfie, un programa d'entrevistes que han passat ja gent com Núria Roca, el doctor Cavadas, Carmen Alcaide, David Albelda, Tono San Martín... Gent de molt de nivell. Gent de molt de nivell, gent de molt de nivell i sobretot volem que siguin valencians. Uh mhm. -huh. I està bé, és un programa de, també, com això, d'entrevista, i uah, jo estic content, estic content perquè per a mi és un repte en el sentit que jo he fet moltes entrevistes, però en reportatges, però mai he estat 45 minuts assegut a un sofà parlant amb una persona. De tota manera, des d'un País de Llibre, que és la teua última aparició televisiva, a la última última, que és mm -hmm. l'actual del Selfie, hi ha una època en què tu te dediques realment al teatre, això que hem dit abans, que era una mescla entre teatre i monòleg, no? que seria començar en, en persona guanye. Sí, i... sí, és monòleg perquè formalment és un monòleg, al ser una persona només, la que parla és un, sol, un soliloqui, és un monòleg, però no, jo no, no m'agrada de monòleg perquè encara que formalment és un monòleg jo trenque molt la quarta paret en el sentit de que no faig el típic monòleg que el meu text el podria dir qualsevol altre. O sigui, jo faig una cosa molt personal. -huh. Jo conté coses molt... Eh, no personals que conté de mi, eh, que també, sinó sobretot el, la manera de fer-ho és com molt... Eh, com, si, com si diríem, molt de, molt de marca, per dir-ho d'alguna manera. Com si jo que l'he vist en persona guanyar vaig veure al Micalet, eh, jo crec que el que busques també, o això és la sensació que m'ha donat a mi, és, per exemple... Bueno, no vaig a fer un spoiler mm -hmm. per mm-hmm. si algú... No, sí que tampoc hi spoiler ahí que fer, perquè no n'hi ha tampoc un... No, però per exemple, tu parles d'etapes teues de la infància, mm -hmm. igual el públic el que li fa és pensar ella en la seva infància en justeta en aquesta mm -hmm. etapa també, pensar, pues jo que sé, aquesta cosa també era sí, com a la meva... Sí, l'humor funciona molt el, el lloc comú Clar. Jo, per exemple, tinc una edat, tinc 40 tacos que compliré aquest estiu i vull que no també connecte amb un perfil de públic eh, de la meva edat un poc menys i cap amunt. De voltes veig gent joveneta de 20 anys i connecten en algunes parts de l'espectacle, però a mi jo quan parlo de la comunió, de la primera comunió, sí. de, de com, era, com és per la comunió un poble, igual la gent de 20 anys no ha tingut aquesta experiència, però està veient-ho i es riu, perquè li ho estàs contant de manera graciosa, no? I una altra cosa que també ve molt són... O sigui, dins de tota aquesta autorreferenciabilitat, doncs eh, hem vist també, per Twitter, que també és molt actiu en Twitter, el, els recursos com les mares patidores, que has sí, parlat molt de les sí, mares patidores... Sí. sí, bueno, és una cosa que... que és que crec que no... no hòstia, jo crec que no, no s'estava fent això, no s'havia fet aquesta cosa... aquest humor costumista. Mm. Perquè hem tingut... Eh, jo que sé, humoristes valencians, o, bueno, està, tenim a Xavi Castillo, per suposar, però ell fa sàtira política, i ja a mi m'interessa més la cosa aquesta costumista, en el, en el teatre. La jo millor algun, les crítiques polítiques que faig o comentaris polítics faig més de referència local al poble que vaig, com una cosa més fallera. Però on faig més sàtira política és a, les, a Twitter. Twitter sí que el gasto per a fer sàtira política, però l'escenari és sàtira política però local. I després el, el rodeo costumista que a mi m'agrada és que crec que tenim moltes coses... Tenim molta identitat als valencians com per a treure-li molta més punta de la que se li, se li ha tret perquè és que se acabat de correr ara, però entre Don Pío i Xavi Castillo n'hi ha un buit literal. Absolutament, sí, sí. N'hi ha un buit sí, literal que se pot plenar, però sí. en tot el que vull sí, sí, més. Sí, sí, sí, sí, sí. És que fins a voltes en programes que s'han fet en Canal 9, per exemple, d'humor, o d'entreteniment, i és que tu un Canal nou t'hagués pogut veure perfectament que, crec que ho han fet, programes de Bertín Osborne de concursos de copla. Què dius? I quin sentit té? No, ningú, ah, ningú, <laughs> ningú. Ningú. Aleshores, vull dir que els valencians tenim prou, prou identitat, prou background, que diuen, moltes coses com per a realment traure-li molta... Exprimer molt, exprimer molt això. Valors cristians, les falles, les casalles, la gastronomia, eh, la llengua pròpia, eh, molta, tenim una iconografia mm, molt particular. Eh, hòstia, i, i, i, i això ho pot rentabilitzar tot això es pot monetitzar. Això ho va rentalitzar en la seva època Joan Montleón, podríem dir, en la primera època. Bueno, més que això, la socarroneria valenciana. Sí, però bueno, allò és una època Lo que passa que això va ser, el principi sí. va durar un any i mig, vas a dir, clar, tota la gent ho en l'imaginari col·lectiu. La paella russa, sí. per la paella russa, per exemple, és una cosa que, que ara forma part de l'imaginari col·lectiu, vull dir que ho podies afegir-ho a aquest background. Clar. I això, jo què sé, és que què vols que te diga, eh, ara que tot, en aquest cas, món tan global, Crec que la gent s'equivoca molt quan diuen estem en la globalització, n'hi ha que parlar en anglès. Dius, no, precisament que estem en este món tan global, no pots eixir a competir amb el mateix que ja estan fent els demés i millor que tu. N'hi ha que eixir a competir en lo local, amb l'aldea. Perquè l'aldea, al final, és on tu és més reflexat i és més fàcil que... Eh, no sé, és, a voltes fico l'exemple de la, la, la Fórmula 1 i, el, i rehabilitar el Cabanyal. Anem a veure. Sí, la Fórmula 1 és un event, però és una cosa que pot tindre qualsevol ciutat. Qualsevol ciutat paga el cànon i té una Fórmula 1. Però quantes ciutats del món poden tindre un cabanyal? Cap, només València. Si convertís el cabanyal en un event, també te va portar turisme, la munta el test tot l'any, no has de pagar ningú cànon o ningú gilipollas com el tipus este, bueno, vaig a dir presunto gilipollas, per si em vol, per si, <laughs> per si em vol denunciar, i, hòstia, i és que, és que és així, és que lo, lo global lo que t'exigís és que, que sigues eh, que t'especialitzes, que penses més en lo local. Eh, coses locals o globals o com li vulguem, o simplement idees que només podrien haver nascut així com pugui ser el nadant amb melons. Per exemple, per exemple, per exemple, sí, les coses que mm, que diguem que no... Jo què sé, els xinos ja ho fan tot. Els xinos ho fan tot i ho copien tot. Per què vas a fer ara voler fer cassoles com fan ells? Fes altra cosa, fes altra cosa que només la pugues vendre així o que només agrada així en certa mesura com una espècie d'autarquia. De, de, Lo del nadant amb melons també és una cosa, una parida que neix de manera molt espontània, el concurs de fotos de gent nadant amb melons, melons de Tolan, o de Jors d'Alger o del que siga, i, bueno, un guany aquest estiu ja ho he fet en sponsors eh, donant un premi, un primer premi de 1.500 pavos. Sí, sí. En consum, Caixa Popular, Terra Valenciana, que per cert, consum i Terra Valenciana mmm, col·laboren a l'espectacle de Cap d'any, que faig així el 31 de desembre. Va saber-ho i de fet és que el Nadal amb melons m'agrada perquè combinen moltes coses que, que podem veure en la teva trajectòria, no? Eh, començant en una anècdota, com puga ser nadar amb melons, tampoc seria la millor la tradició valenciana en la que pensem tot el món. No, però, però tindrà la remulla. Cosa molt d'ací. Sí. I juntes això en les xarxes socials, que tu has sigut mm. molt actiu en aquest tema, i pues, això, en un, gravat pràcticament en una càmera de vídeo, has fet... Sí, la primera edició va ser a Xina, molt, molt casolà. De fet, els premis eren empreses del meu poble, dels pobles dels costats. Jo donaré no sé què, no sé quantos, pues jo participe en no sé què. Vaig fer una festa, que va ser tot de baix, va ser tota la gent col·laborar pel comboi. A mi m'agrada això, convollar i engrescar, i la gent s'apega. Eh, i ara, esta última edició d'aquest estiu sí que ja ha sigut, ja, ja he dit, bueno, vaig a buscar empreses que me mole, perquè hi ha gent que se diu, però això és de consum, diu, no, no, el de melons ho he fet jo. I jo he buscat a les empreses que me molen, perquè tenen valors que m'agraden. Consum, cooperativa valenciana, eh, Caixa Popular és una, és una eh, és una, com es diu, una caixa d'escaix... Sí, no, no, una, una, una, cooperativa de crèdit. Una cooperativa, una cooperativa de crèdit, exacte, que és valenciana, no han fet cap desnonament des del 2007. Eh, Terra Valenciana també és una empresa valenciana que està eh, apostant per productes gastronòmics locals. MyWigo és una empresa de telefonia mòbils que ve, sí. Mm, eh, els mòbils es fan, és que els mòbils es fan en Xina ja, però tio, els enginyers són anexitos de la Politècnica. L'equip de màrqueting són també gent de la Politècnica. Evidentment, ja tot ho fan en Xina però l'equip, eh, diguem, el, el, el, el, el, cerebro, el, el, el, talent, sí. el talent és valencià. I, de fet, també col·laboren en, Gitama, en el selfie. Puig. També col·laboren en el selfie, exacte. Mhm. exacte. I ja, curte, ja ens queda poc de temps, però un, un dels èxits ha sigut parlant de... entroncant lo local amb lo global, si algo tenim global els valencians és la paella. Correcte. I ha sigut aquesta idea de, de fer sí, el, el, el paella el paella emoji ha sigut també molt guai. Realment és una manera molt casual, molt casual, perquè a mi és de l'associació Wikipedia me van eh, llogar perquè presentar els premis i, i eh, la gala de lliurament de premis i fer el guió a mi per a, en la reunió que tenim de treball d'idees a mi se m'ocorre, hòstia, podien demanar la paella, la paella, que seguien al WhatsApp, no sé què, i m'hi diuen, hòstia, saps que nosaltres alguna volta també ho han pensat, no sé què, no sé quan, vull dir que ells també ho, ja ho havien pensat i ahir... Però és que hi va coincidir tot, perquè ells, ells ho havien pensat. Jo a ells ho vaig dir, i casualment de la vida, un d'allí coneixia a un que treballa, que té vinculació amb la fallera, vull dir, Sí, a mi probablement els tres ho havien pensat alguna volta per separat, però el fet de juntar-nos i que en aquest moment apareguera és quan, diguem, va fer això, va, va, prendre, va, prendre, va prendre cos. No? Això ha sigut un incendi molt gran i jo penso que ha, jo he sigut ahir com la guspira. Vull dir, ha sigut el que, lo que ha pres, vull dir, realment sobretot per la gent que me seguís, que en seguida se va motivar, se va convollar en seguida i ha sigut una cosa, una cosa molt xula. I, I en, està... març, en març de l'any que ve se sabrà si segurament, finalment Sí, segurament t'eixirà. Però fixa, que a mi jo el que me cae tot això, el que més m'agrada és que més enllà de la final del jajajiji, perquè al final mm -hmm. també jo no ho he vist com una campanya publicitària, jo faig continguts jo, fa, jo faig els vídeos i faig contingut. El que passa és que els continguts els paga una empresa. Però jo no estic dient compra arroz la fallera és el millor. Això és publicitat. L'altre és brand and content, d'este que se diuen, que jo te faig un show, però evidentment la marca d'alguna manera està ahí, no? Però bueno, en este cas és que és genial, està molt bé. Però jo el que més content estic d'ahir és que, mira, més allà del jajajiji, tots els valencians han estat d'acord en que la paella emoji tenia que tindre, que tenia, havia d'estar en el WhatsApp, i sap piular moltíssim en valencià. I és més, a mi el que més content estigui tota aquesta campanya és que des d'aquest moment el Rod La Fallera piula totes les xarxes de comunicació que té, les línies de comunicació, tant la web com el Facebook com el Twitter, ho fa en les dues llengües, en valencià i en castellà. I és més, la competència d'Arrot la Fallera, perquè quan tu fas, quan passen coses, fas que passen altres coses. La competència d'Arrot la Fallera, que és DAXA, eh, que tampoc no feien res, feien cosetes, s'han posat les piles, que està molt bé i m'alegre. M'alegre per l'agència de publicitat que hi ha darrere, pels actors, per la productora i per la gent que al final treballa, perquè els diners s'han de moure. I això fa que Daxa s'hagi posat també les piles i hagi fet també una campanya, una campanya que és el, eh, el, el València, València que no sabia fer paelles, que, que, que està també molt guai, però a mi més enllà d'això, jo no m'ho agarré com una competència, jo el que vull és que se meregi el mercat perquè crec que això crec que és bo per la gent que estem en el sector de la, de la creativitat. I van, van picant-se, i van picant-se. Molt bé, Eugeni, eh, moltíssimes gràcies per estar així. Un és plaer. un plaer per a nosaltres i el temps el tenim ja justatiu, per la qual cosa estem molt contents. Recordar que este cap d'any en Godella podeu gaudir de, de l'Empersona Guanye en versió especialíssima crec que ve algun personatge nou, no? També per lo que hem vist en algun vídeo. No, no, no, no, no, no, no. Realment estic fent per a cebar, per a cebar, però no... Que són 10 pavos, tio. Jo si pagareu més, la gent cobrarà... Jo cobrarà 50 pavos, ficaria més personatges en l'espectacle, però per 10 pavos, damunt te dona el cotilló, damunt te dona el raïm i damunt te dona el cava fresquet, jo crec que ja veurem a mi ja suficient, eh? Eh, estem nosaltres molt pagats de poder veure't a tu Encantat. i eh, ja veurem si en març eh, Conxita eh, Figatell anirà o no a la, ah, a la mascleta. Ah, ja veurem, ja veurem. Doncs molt bé, moltes gràcies, gràcies també, Eugeni, i res, vos convidem a la setmana que ve a la represa.